है बिना धरती की कोई कौम ना तो बच सकती है और ना ही कभी बचेगी लड़ाई में जीतता वो है जिसके शत्रु से ज्यादा ताकतवर होते हैं ज्यादा से ज्यादा बच्चे और अच्छे से अच्छे यही तुम्हें बचाने वाले हैं कि 20 साल के अंदर सारे हिंदुओं के टोटल नरसंहार की तैयारी कर रही है कि अगर तुम मुसलमान से हिंदू बनोगे और मोहम्मद के खिलाफ बोलोगे तो ये अंजाम होगा जबकि मानव इतिहास में सबसे बड़ा इनाम मेरे सिर पर रखा है ईंट पत्थरों को इस खतरा नहीं होता मंदिरों को तो हमारा कब्जा लेंगे मैं एक गाजियाबाद पुलिस के नाम से बोलना नाम से ऐसे नहीं फिर फिर मत नहीं बोलो मत पूछो मत पूछो अगर नाम एक तो पहले आराम से बात एक मिनट तेरी तुझे यही पिटना आराम से बात आराम से आराम से एक मिनट यति जी यति जी अरे रुको ना यार ये बदतमीजी कर रहा अरे बदतमीजी कर रहा हिंदू को अपने घर में पक्ष रखना चाहिए अब रखना हमारे यहाँ पुरानी परंपरा है हम भूल गए भारत माता के पति हो जाएंगे वो महात्मा गांधी महापुरुष हो सकते हैं महात्मा हो सकते हैं लेकिन वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते नहीं हो सकते नहीं हो सकते राष्ट्रपिता की तरह का बेस है और बंटवारा करता है और इस देश के लोगों को भड़काता है इस देश के संविधान को ही बदलना इस देश के हर युवा को नाथुराम से बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए चरित्र रहता था तो वो लिख सकता था मैसेंजर कैसे हो सकता था समझा और एक इंसान के रूप में समझा तब मुझे ये पता चला किताब है पूरी दुनिया का 200 करोड़ की है सेकुलर नहीं है जवाब नहीं तो लड़ेंगे लड़ेंगे मरेंगे मरेंगे जरूरत पड़ी तो आप पत्रकार की तरह बात करिए आप ऐसा नहीं आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो एजेंट मैं बात नहीं करता आपसे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हम लोग इलेक्शन से बात सर आप ना हो प्लीज सर आप मत बातें नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं मैं ऑफ कर आप तो क्योंकि गांधी ने सत्यानाश किया तो नाथुराम गोड़से जी को नमस्कार है मार डाला टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है नमस्कार आज बात करेंगे हरिद्वार नफरत भरे भाषण प्रकरण पर हरिद्वार नफरत भरे भाषण उत्तराखंड के हरिद्वार में 17 से 19 दिसंबर 2021 को हिंदू तपस्वियों की एक धर्म संसद यानी धार्मिक सभा आयोजित की गई जहां अभद्र भाषाएं प्रयोग की गई जिसमें वक्ताओं ने हिंदू धर्म के नाम पर मुसलमानों के खिलाफ नरसंहार का आह्वान किया सम्मेलन का विषय था इस्लामिक भारत में सनातन धर्म का भविष्य जबकि फिलहाल में भारत इस्लामिक नहीं है लेकिन इन वक्ताओं का मानना है कि भविष्य में ऐसा हो सकता है लगभग सभी वक्ता भगवा वस्त्रधारी हिंदू तपस्वी थे उनमें से कई अखाड़ों के प्रमुख भी थे सभा में कई वक्ताओं ने मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया और उन्होंने उनके धार्मिक स्थलों पर हमले का आह्वान भी किया हरिद्वार धर्म संसद धार्मिक सभा का आयोजन गाजियाबाद के दासना देवी मंदिर के महंत और जूना अखाड़े के प्रमुख यति नरसिंहानंद सरस्वती द्वारा किया गया था इनके द्वारा कैसे हिंदुओं को इस्लाम और मुसलमानों से भविष्य के लिए सचेत किया जा रहा है देखिए 40 करोड़ की इकोनॉमी है वो 40 करोड़ आदमियों की तुम 100 करोड़ हो तुम्हारे यहाँ बच्चे नहीं है आर्थिक ताकत अब उनके पास चली गई हिंदू संगठन अपडेट नहीं हुए जो बात मैं नौ साल की उम्र में सुन रहा था आज बूढ़ा हो गया तब भी आज बातें चल रही थी आज भी वही बात चल रही है तुम अपडेट कब होगे हम केवल साथ खड़े हैं और वो भी कितने दिन कोई नहीं जानता हर आदमी को अपनी लड़ाई खुद लड़नी है हर आदमी को अपनी औरतें अपने बच्चे अपना घर खुद बचाना है के पास अपना एक देश होना चाहिए मोदी एक कानून हिंदुओं के पक्ष में नहीं बनवा पाए जो हिंदुओं के हीरो थे सुप्रीम कोर्ट में 26 आयतों के लिए वजीम रिजवी जी ने याचिका डाली है तो केवल दो तक का टाइम पास करना है जब तक उनका प्रधानमंत्री नहीं बनता और हिंदुओं के सारे लोग जो आपको दिखाई दे रहे हैं उनके पास भी दो का ही समय है वो दो तक माल जोड़ेंगे दो में हेलीकॉप्टरों में बैठेंगे लेकर भाग जाएंगे जैसे तालिबान के डर से अफगानिस्तान के पठानों के नेता भागे मोदी जी ने जो किसानों के तीन कानून वापस लिए हैं ये किसान कानून वापस लिए हैं इससे ये तय हो गया कि भीड़ इस देश के भाग्य को निर्धारित कर सकती है बसरते उस भीड़ में लड़ने की ताकत हो अब सनातन वैदिक राष्ट्र बनाए बिना और उसके लिए कम से कम कम से कम एक करोड़ हिंदुओं को अपना गलती नहीं होगी गलती होगी उन नेताओं की जो हिंदुओं को बहकाते रहे कि हम अपने आंदोलन के द्वारा तुम्हारा ये काम करवा देंगे वो काम करवा देंगे हम कोर्ट से ये फैसला करवा देंगे वो करवा देंगे हम संसद में कानून बदलवा देंगे हम तुम्हें सुनहरी सपने दिखाते रहे और तुम उनके सपनों में खोकर अपने अस्तित्व को भुलाते रहे तो भाई या तो हम अपने एक अलग देश के लिए लड़ो इसराइल की तरह जहां एक भी हो ऐसा अपना एक देश बना लो या तैयार रहो अपनी बहन बेटियों का बीस साल के अंदर सारे हिंदुओं के टोटल नरसंहार की तैयारी कर ली है बीस साल के अंदर एक भी हिंदू को जीवित नहीं छोड़ेंगे और हिंदुओं के पास तुम्हारे लिए योजनाएं हैं कि भाई अभी वहां धरना कर लो अभी वहां प्रदर्शन कर लो अभी ये कर लो अभी वो कर लो और नौ साल और काट दो उनका प्रधानमंत्री बना और फिर देखना ये जितने भी आज तुम्हें दिखाई दे रहे ना हिंदूवादी जो लड़ नहीं रहे हैं केवल बोल रहे हैं ये एक भी अगर हिंदुस्तान में दिखाई दे जाए तो हमारा नाम बदल देना जब तुम्हारा शासन इतना ताकतवर था तब तुम एक कानून अपने पक्ष में नहीं बनवा पाए और आज जब वो सीए के खिलाफ प्रोटेस्ट करते हैं ना अगर कोरोना नहीं आ रहा होता तो इन बाग में बैठे हुए होते और सीए वापस हो गया होता अभी तक पत्रकार वार्ता में इस प्रकरण पर किस प्रश्न के जवाब में यति नरसिंहानंद सरस्वती नाराज हो गए देखिए मित्र बने नए मित्र जिनका नाम था वसीम रिजवी भारत में समर्थकों ने एक संदेश दिया है कि अगर तुम मुसलमान से हिंदू बनोगे और मोहम्मद के खिलाफ बोलोगे तो ये अंजाम होगा तुम जेल भी जाओगे तुम्हारा अपमान भी होगा प्रताड़ित भी होगे एक मुसलमान इतना प्रबुद्ध मुसलमान जो हिंदू बना मेरे पर विश्वास करके उसका विश्वास टूट जाए और दोबारा से वो इस्लाम में चला जाए जबकि मानव इतिहास में सबसे बड़ा इनाम सिर पर रखा है पुलिस को कई बार बताया जा चुका है कि खतरा यति नरसिंहानंद सरस्वती को है ईंट पत्थरों को खतरा नहीं होता मंदिरों को तो हमारे वैसे कब्जा लेंगे खतरा मंदिरों को नहीं है खतरा हमें है और कहीं भी पुलिस ने हमें सुरक्षा नहीं दी है छोटी छोटी बातों में हम पे मुकदमा दर्ज हो रहे हैं जबकि उससे कड़ी बातें कहते हैं कोई बोलता नहीं है तुम्हारी हिम्मत नहीं वहां इंटरव्यू लेने की मैं एक गाजियाबाद पुलिस के नाम से बोलना नाम से ऐसा नहीं फिर फिर मत नहीं बोलो मत पूछो मत पूछो अगर नाम एक तो पहले आराम से बात करें आराम से बात एक तेरी तुझे यही पिटना आराम से बात करें आराम से आराम से एक मिनट यति जी यति जी अरे रुको ना यार ये बदतमीजी कर रहा है अरे एक एक एक ये बदतमीजी कर रहा प्रबोधानंद गिरी जो एक पूर्व आरएसएस प्रचारक रहे हैं जो तपस्वी बन गए हैं और हरिद्वार में एक हिंदू रक्षा सेना नामक एक संगठन चला रहे हैं उन्होंने जिहादियों की सफाई को स्वच्छता अभियान कहकर संबोधित किया जिसका अर्थ स्पष्ट रूप से एक विशेष वर्ग की सफाई से था प्रबोधानंद गिरी खुद को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से जोड़ते हैं जिनकी तस्वीर उनके फेसबुक पेज से प्रदर्शित होती है देखिए हर हिंदू को अपने घर में अस्त्र अवश्य रखना चाहिए हम भारत के एक एक की सफाई का काम करेंगे एक होता है कुरान को पढ़ना ठीक है लेकिन वो आदमी समझता नहीं जो समझ लेता है तो वो के साथ आपको युद्ध करना पड़ेगा युद्ध के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं है युद्ध की तैयारी आपको खुद करनी पड़ेगी पुरानी परंपरा है तो हमारे यहाँ मान्यता है हम भूल गए हैं उसका ही आह्वान किया है बंदूक की रक्षा तो बंदूक से होगी हाँ। तलवार की रक्षा तलवार से होगी भारत के हिंदुओं को अगर जिंदा रहना है हाँ। तो जिंदा रहने के लिए उसको के आतताइयों के लिए यहाँ उग्रवादियों के लिए आतंकवादियों के लिए और उनका इस देश से सफाया करना पड़ेगा इसके अलावा और कोई दूसरा भी जो राष्ट्रपिता कैसे हो जाएंगे महात्मा गांधी हम्म। भारत माता के पति हो जाएंगे वो आप मीडिया वालों को शर्म नहीं आती राष्ट्रपिता कहने वालों को शर्म नहीं आती यहाँ हमारे भारत माता है हम्म। भारत माता का पति हो जाएगा हम्म। राष्ट्रपिता मतलब क्या होता है भारत माता का पति शर्म आनी चाहिए आप लोगों को राष्ट्रपिता कहते हुए वो महात्मा गांधी हो सकते हैं एक महापुरुष हो तक सके वो राष्ट्रपिता किसी के नहीं हो सकते ऐसा तो आप मानो आप आप मानो आप नए आईकॉन बनना चाहते हो आप बनो हाँ। लेकिन एक बात बता दूंगा आपको हाँ। ये पूरे देश का अपमान है अगर महात्मा गांधी को आप लोग राष्ट्रपिता महात्मा गांधी महापुरुष हो सकते हैं महात्मा हो सकते हैं हाँ। हम उसमें कोई आपत्ति नहीं करते लेकिन वो राष्ट्रपिता नहीं हो सकते नहीं हो सकते नहीं हो सकते राष्ट्रपिता अपनी रक्षा अपनी सुरक्षा हिंदू करने के लिए खुद तैयार रहे किसी पर भरोसे में ना रहे कि नेता सरकारें करेंगी नेताओं का तो आप हाल ने देख लिया तालिबान में नेता अपनी अटैचियां लेके भाग गए और अफगानिस्तान में तालिबानी कहा कहाँ गया है नेताओं के तो वीजा पासपोर्ट तैयार है जिस इस देश में हमला होगा भाग जाएंगे तो इसीलिए हर हिंदू को उसकी तैयारी करनी चाहिए अपने हमले को रोकने के लिए अपनी जान को बचाने के लिए अपनी सुरक्षा के लिए साध्वी अन्नपूर्णा पूर्व में निरंजनी अखाड़े की प्रमुख और हिंदू महासभा की महासचिव जिनका असली नाम पूजा शकुन पांडे है ने खुलेआम मुसलमानों की हत्या का आह्वान किया और कहा कि अगर हम में से सौ लोग उनमें से बीस लाख को मारने के लिए तैयार हैं तो हम जीतेंगे और भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे उन्होंने हिंदुओं से मुस्लिम को मारने का आह्वान किया और जेल जाने के लिए तैयार रहने के लिए कहा शक्ति के तो ही एक शेर के पंजे की तरह बराबर है तो चिंता मत कीजिए अगर मेरे पास शस्त्र नहीं भी है मेरी औकात नहीं है आज लाख रुपए का शस्त्र रखने की आप संत समाज से कह रही हूँ तो चिंता ना करें मेरे पंजे ही शेरनी की तरह है फाड़ के रख देंगे जीते जी तो बनने नहीं दूंगी मर जाऊंगी या मार दूंगी अगर हम सौ रूपये सैनिक बन गए और इनके बीस लाख भी मार दिए हमने तो हम विजयी हैं हम जेल में जाने को तैयार हैं तक यदि नरसिंहानंद जी यहाँ पर है जब तक आप और हम सब लोग उनके साथ में है तो नहीं देंगे इसीलिए सशक्तिकरण के लिए धर्म शास्त्र और दोनों को साथ में रखना है इनके महात्मा गांधी भारतीय संविधान नाथुराम गोडसे के ऊपर क्या विचार हैं सुनिए 30 जनवरी 2019 के रोज इनकी यह तस्वीर आई थी जिसमें ये गांधी की तस्वीर पर नकली पिस्तौल से गोली चला रही हैं उनकी आवाज से गुब्बारा फटता है और गांधी जी की तस्वीर से खून बहता है यही पूजा अब साध्वी अन्नपूर्णा बनकर हिंदू धर्म की रक्षक बन रही हैं बच्चों से कॉपी किताब छोड़कर हथियार उठाने की बात कर रही हैं उस गांधी जी को मारने के लिए जो जीवन भर खुद को हिंदू कहते रहे इस देश का संविधान ही बंटवारे को आ, का बेस है और बंटवारा करता है और इस देश के लोगों को भड़काता है ऐसे में मेरे भाषण को छोड़ दीजिए इस देश के संविधान को ही बदलना होगा क्या आप गांधी के हत्यारे नाथुराम गोडसे को सही मानती हैं बिल्कुल सही सही तो छोड़िए पंडित नाथुराम गोडसे जी एक महान व्यक्ति है और इस देश के हर युवा को नाथुराम गोडसे बनकर के प्रेरणा लेनी चाहिए और उन्हीं जैसे राष्ट्रभक्त बनने की प्रेरणा लेकर के उनके मंदिर और उनकी पूजा अर्चना करनी चाहिए इसी कार्यक्रम में कैसे एक साधवी मुस्लिम बहिष्कार की बात कर रही है देखिए आप उनका जुड़ाव रखो ही मत उनसे व्यापार मत रखो उनसे वार्ता मत रखो उनके लिए अपने हृदय में कोई मान सम्मान नहीं रखो वो सम्मान के योग्य ही होते तो क्या जो मनुष्य मनुष्य बोल सकते हैं चूंकि उनके लिए मंतव तो कैसा कि हमको कोई व्यवहार रखना ही नहीं है जिस दिन जितेंद्र नारायण सिंह त्यागी जिन्हें पहले बसीम रिजवी के नाम से जाना जाता था उत्तर प्रदेश के सिया सेंट्रल वक्फ बोर्ड के पूर्व सदस्य और अध्यक्ष रह चुके हैं उन्होंने 6 दिसंबर 2021 को हिंदू धर्म में धर्मांतरण किया धर्म परिवर्तन करने के बाद कैसे वह इस कार्यक्रम में इस्लाम और मुस्लिम के छिपे तथ्यों के बारे में अवगत करा रहे हैं देखिए स्वीकार करने नहीं देंगे अगर हम उसको स्वीकार करते हैं तो हमको अप, अपनी मौत के लिए तैयार रहना पड़ेगा उनकी सीख यह है कि अगर तुम चार हो तो तुम चार सौ को मार सकते हो आप इसी तरह से बेफिक्र रहेंगे एक दिन होगा और उसके बाद आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे बड़ी तादाद में अपनी जान गंवाएंगे ये असलियत है मैंने कहा था कि 20 साल अगर होगा नहीं गया तो 20 साल में जिनकी फौज तैयार होगी वही हो रहा है जब मैंने कुरान समझा और एक इंसान के रूप में समझा तब मुझे यह पता चला ये तो वोट देने का ट्रेंड बदल चुका है वो किसी सियासी पार्टी के वोट बैंक नहीं है कहीं ममता के हैं तो कहीं लालू के हैं तो कहीं मुलायम के हैं कहीं मायावती जी के हैं कहीं केजरीवाल के हैं हमने सबकी बात कर ली देखिए वो सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को हराने के लिए अपना वोट करते हैं जो भी व्यक्ति किसी भी पार्टी का चुनाव हिंदुत्व के खिलाफ लड़ रहा होता है वो उसको जिताने के लिए अपना वोट उसको देते हैं कि विकास नहीं चाहता अच्छी एजुकेशन नहीं चाहता कहीं पर कोई तरक्की की बात नहीं चाहता वो यह चाहता है कि हमारे वोटों से जीती हुई हुकूमत अगर बनती है तो हमको यह अधिकार चाहिए कि मेरे हमको यह अधिकार चाहिए कि हमको हम प्रचार करते हैं उस पर कोई रोक ना लगे उनको वो अधिकार चाहिए कि जो संगठन संगठित होकर एक बहुत बड़ा साम्राज्य हिंदुस्तान में कायम करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी गतिविधियों पर रोक न लगने पाए सिर्फ इतना अधिकार चाहते हैं लेकिन आप बेफिक्र थे जब 1400 साल पहले अरब की सरजमीन पर ऐसे ही एक व्यक्ति ने जन्म लिया और उसने इस्लाम को क्रिएट किया इस्लाम को क्रिएट करने के बाद उसने सबसे पहले जो वहां पर मूर्ति पूजा करने वाले लोग थे जो अलग अलग तरह से मूर्ति पूजा करते थे उन मूर्तियों को पहले अरब पर कब्जा किया और बहुत संगठित तरीके से इस्लाम को बढ़ाने के लिए आतंक आप बताओ किसी का ईश्वर कोई भी अल्लाह कोई भी भगवान इस दुनिया को बनाने वाला मुझे अल्लाह के नाम पर एतराज नहीं अगर अल्लाह को तुमने ईश्वर के रूप में पहचाना होता इस दुनिया के बनाने वाले के रूप में पहचाना होता और इस तरह से पहचाना होता कि हर मनुष्य को पैदा करने वाला यही है तो हमें कोई इतराज नहीं है तुम अगर दस हो देखिए ये संगठित करने वाली बात है हिम्मत पैदा करने वाली बात है कि तुम अगर दस हो तो सौ पर भारी हो क्योंकि तुम अल्लाह के मानने वाले हो भाई दस आदमी सौ लोगों से किसी हालात में कैसे जीत सकते हैं लेकिन ये एक हिम्मत पैदा करने की बात थी और उसके आगे ये कहा जाता है कि अगर तुम मर गए तो शहीद कहलाओगे और जिंदा रह गए और तुमने तो तुम मुजाहिद कहलाओगे यानी कि सच्चे इस्लाम को मानने वाले कहलाओगे और यह भी बात कह दी गई कि जो इस्लाम में आने के बाद इस्लाम को त्याग कर जाएगा उसकी आज बहुत से लोग इस बात से परेशान हैं जो इनकी कट्टरपंथी मानसिकता को समझ चुके हैं पढ़ लिख चुके हैं दूसरों को आदर देने का सम्मान देने का यह आपका चरित्र ना होता तो आप इतनी बड़ी तादाद में मारे ना गए होते आज ताजमहल हमारी जमीन पर खड़ा ना होता बड़े बड़े महल हमारी जमीन पर खड़े ना होते या आपके खून से इसका गारा लिखा बनाया गया है और ये महल बनाए गए अगर एक इमारत में मुसलमान रहता है तो वो संगठित है आपके लिए आपस में लड़ाई लड़ता है लेकिन आप अगर आ जाए तो संगठित है आप में ये कमी है पूरी दुनिया का 200 करोड़ मुसलमान काम करना पड़ेगा तुमको नहीं करोगे तो तुमको बर्बाद होना पड़ेगा इसके जवाब में बरेली स्थित धार्मिक संगठन All India Faizan e Madina council ने दस लाख सात सौ छियासी रुपये का इनाम और त्यागी का सिर काटने वाले किसी भी व्यक्ति को मुफ्त हज यात्रा की घोषणा की हरिद्वार की बैठक के लगभग उसी समय हिंदू युवा वाहिनी के सदस्य शपथ लेने के लिए दिल्ली में मिले नाजी सैली की सलामी में हाथ उठाते हुए उपस्थित सैकड़ों सदस्यों ने कहा हम अपनी अंतिम सांस तक एक संकल्प करते हैं हम भारत को एक हिंदू राष्ट्र बनाएंगे और इसे एक हिंदू राष्ट्र रखेंगे हम लड़ेंगे और यदि आवश्यक हुआ तो मर जाएंगे और मार भी डालेंगे यह शपथ दक्षिणपंथी न्यूज चैनल सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक सुरेश चहाटके ने दिलाई थी अपने अंतिम प्राण के क्षण तक इस देश को इस देश को बनाए रखने के लिए उत्तर प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य इस प्रकरण पर किस प्रश्न के जवाब में नाराज हो गए देखिए जो धर्म संसद हुई थी हरिद्वार के अंदर और फिर रायपुर के अंदर भी इसमें जिस तरीके से मुसलमानों के नरसंहार की बात की गई तो ये अधर्म संसद ज्यादा लग रही थी ना कि धर्म संसद जब जब धर्माचार्यों की बात करो तो धर्माचार केवल हिंदू धर्माचार नहीं होते हैं मुस्लिम धर्माचार भी होते हैं ईसाई धर्माचार भी होते हैं और कौन कौन क्या बातें कर रहा है उन तीनों चारों बातों को एकत्र करके सवाल करिए मैं हर सवाल का जवाब दूंगा आप विषय पहले बता दे तो मैं आपको तैयारी करके आपको जवाब मैं तो चुनाव की बात ही कर तो आप चुनाव की बात करो ये सब चुनाव के आसपास ही हो रही है नहीं ऐसा नहीं आप हर चीज को ऐसे मत जोड़िए आप पत्रकार की तरह बात करिए आप ऐसा नहीं आप पत्रकार की तरह बात नहीं कर रहे हैं आप जैसे किसी मतलब विशेष उसके एजेंट हो नहीं एजेंट क्या मैं बात नहीं करता आपसे नहीं नहीं नहीं नहीं नहीं हम लोग इलेक्शन से बात करते हैं सर आप गुस्सा ना हो प्लीज सर आप गुस्सा मत कीजिए बातें नहीं करो नहीं नहीं नहीं नहीं मैं ऑफ कर मतलब आप करो कैमरा क्योंकि इस घटना के एक हफ्ते बाद एक हिंदू राष्ट्र के निर्माण पर चर्चा करने के लिए 25-26 दिसंबर 2021 के दौरान रायपुर में रायपुर धर्म संसद नाम से एक समान कार्यक्रम आयोजित किया गया था कालीचरण महाराज नामक एक स्वयंभू संत ने महात्मा गांधी को देश को नष्ट करने वाला देशद्रोही घोषित किया और गांधी के हत्यारे नाथुराम गौडसे की प्रशंसा की देखिए बांग्लादेश और पाकिस्तान हमारे सामने कब्जाया उन्होंने राजनीति के द्वारा कब्जाया मोहनदास करमचंद गांधी ने सत्यानाश किया ओम नाथुराम गोड़से जी को नमस्कार है मार डाला वैसी उसने बोला था पंद्रह मिनट पुलिस हटाओ हिंदुओं को काट डालेंगे तो हवा में लात मारी थी क्या उसने नहीं नहीं नहीं हवा में लात नहीं मारी उसने सच्ची में तैयारियां हैं ये पुलिस वाले जब तलवारों के आरडीएक्स के एटी फोर्टी सेवन के जखीरे निकलते हैं तुम्हारे मंदिरों में क्या है क्या है तुम्हारे मंदिरों में सोने चांदी की तलवारें हैं जिससे सब्जी नहीं काटी जा सकती पुलिस वाले धर्मात्मा है इनके कारण धर्म बचा हुआ है अभी रामनवमी में संरक्षण पुलिस वाले देंगे दिवाली में संरक्षण पुलिस वाले देंगे नवरात्रि में संरक्षण पुलिस वाले देंगे कृष्ण जन्माष्टमी को रैली निकल रही है संरक्षण पुलिस वाले देंगे इतना खौफ है तुम्हारे धार्मिक उत्सवों के लिए तुम ढंग से तुम्हारे धर्मोत्सव मना नहीं सकते अगर ये पुलिस वाले ना हो तो इनके चरण धोके पानी पीना चाहिए हम टारगेट राजनीति के द्वारा राष्ट्र कब्जाना है उन्होंने हमारे आंखों के सामने सैतालीस में कब्जा लिए भैया धन्यवाद